35回中京高校の攻撃は7番レフト佐伯君 と青島君 岐阜佐賀中上君 35回の裏総督高校の攻撃は10番サード白馬君 каталка 2番セカンド広沢君 グラウンド整備を行いますので今しばらくお待ちください